DIY 的工具有这些，然后记得在穿刺前一定要先洗，把手洗干净哦。OK，一开始的时候对着镜子，然后呢拿出签字笔，在你要穿刺的地方呢画一条线。 接着拿出定位钳，然后呢，对准，对准刚刚要换穿刺的地方，用力把它夹紧。夹紧之后呢，拿出你的导管针，我们现在用的导管针是四四 G，也就是橘色盖子的。 然后取出来之后呢，由下往上穿刺。 OK，这个过程大家就慢慢的欣赏。在这里呢，就再加一些 OS，就是记得穿好之后呢，每天一定要清洗，最好是拿生理盐水清洗。然后，然后呢，在愈合之前呢，就算是过敏，也不要把环拔下来。 最后呢，希望大家能够多忍耐，多忍耐个一下下，就是多忍耐个一阵子，就是最少最少忍耐个两个月，再去旋转还，之后再来考虑要不要还还。在还没有两个月之前呢，最好不要随意的换环，不然这样子，肚脐痛会变得很丑。哦。